mae dros 70 ohono ni ddim yn talu drwy ddadledu fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith i ddatganoli dolledu i Gymru. Um, Mae'n sawl reswm hyn wrth gwrs, mae'r Sianeli Cymraeg 40 mlynedd ar ôl sefydlu wel brwydro mes Codorec ar Radio Cymru, mae gyda ni dal un gorsaf uh, Radio Gymraeg a un sianel dyled Gymraeg dyw hwn um, ddim yn gynnaladwy. mae, mae eisiau uh, lliosogrwydd o ran newyddion ac yn blaen, o ran ble mae'r Gymraeg yn y cwestiwn, um, does dim digon o ddeunydd ar-lein, gellir codi ardoll i gwmnïau sy'n defnyddio ar-lein er mwyn creu deunydd ar-lein yn Gymraeg. Mae technoleg wedi symud mlaen dyw'r Gymraeg heb symud gyda fe. A'r rheswm am hynny yw achos bod y Gymraeg, achos bod darlledu heb gael ei ddatganoli i Gymru. Dwi e ddim oedd ddiddordeb i Loegr i sicrhau bod system darlledu o werth gyda ni yma yng Nghymru. A gwed y gwir, mae ddiddordeb iddyn nhw i bido. Ond um, felly, wel, dyna'r symud mewn gwirionedd, ond hefyd wrth gwrs mae'n fater o ddemocratiaeth. Mae yna um, bobl sydd yn siarad ar un teledu ni'n nghornel sefyllfa fewn ni ar y radio yn y car sydd ddim clyw beth sydd wedi cael ei ddatganoli i, i Gymru. Does dim sôn bod addysg yng Nghyfri, gyfrifoldeb a Llywodraeth Lafur ni uh, yng Nghyrdydd, um, na'r na, na uh, gwasanaeth iechyd gwladol, dim hyn ddim yn ddemocrataidd o gwbl. Sut allai fe fod yn ddemocrataidd bod pobl ddim yn gwybod ble mae dwy'n dylanwad a ble mae penderfyniadau yn cael ei wneud. Mae hyn yn hanfodol uh, i, i ddyfodol ni fel gwlad ac i, i ddyfodol yn iaith ni.